देश के जाने माने बॉलीवुड अभिनेता शक्तुधन सिन्हा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद जब मैं आडवाणी जी से मिला तो उनकी आंखों में आंसू थे वे बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं बोले मैंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो मुझे शुभकामनाएं दी और भारी आवाज में बोली कि तुमने फैसला कर ही लिया तो ठीक है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शत्रुधन सिन्हा ने कहा कि उन्होंने चलते समय मुझे फैसला बदलने के लिए नहीं कहा यही फैसला मैंने अटल अडवाणी को भाजपा के वक्त लिया होता तो मुझे डांट कर खामोश कर दिया जाता और हक से रोका जाता लेकिन अब वक्त बदल गया है आडवाणी मुझे रोकते हुए तो किस